auto tünasse ja välja. kaua Viljar jaksab meiega rännata siin? Nonii, jõudsin tünasse, nagu ma lubasin, et ma lähen vaatan, mis sarad täna tünas on, lagunevad jälle või ei lagune <laughs> ei, okei, nali <laughs> et äh, olen tünas. Arvo on tagasi punase Evoga. ma mäletate, eelmine kord ma rääkisin teile, et äh, oli kollane, nüüd on punane, ma saan aru, et eh, sponsorite nõudmisel ja ma kohe küsin, mis ta ise arvab sellest asjast. no tere! tere! kas sulle endal meeldib punane auto? harjumatu. sa ise ei vaata seda väljapoolt? no täpselt, aga ei, silm hakkab ära harjuma ja täitsa meeldib <laughs> ja eh, mulle meeldib see, et eh, et ta on kirjum punane, sest et tegelikult äh, jah, just Rally Crossis on äh, need punased autosid veel olnud ja ma tean, et üks vist, ma ei tea, kas tuleb tagasi sõitma, käis vist testipäeval, lõhkus ennast ära ja kaasa läks äh, järjesõidul. üks punane peaks olema veel, teised on ära värvinud juba teist värvi. okei okay,, siis on sul ainulaadne pill, sul on punase-valge kirju. aga miks me oleme siin, on sellepärast, et äh, kui esimest korda käis, siis äh, oli sidur katki, me saime teha siin mõned testid, võib-olla käiguvahetusi ja vaatasime, et kas äh, mootor on veel elus. aga peale seda esimest testi, siis selgus, et äh, see kol-, kolvid ilmus. mootor ei olnud enam elus. Need äh, kolvid lihtsalt äh, hakkasid lagunema ja sealt hakkasid tükid eemalduma. tegelikult ma saan aru, et tiimil oli juba eelmine aasta selge, et need on see mootor on ajutine, seal sees olid kellegi vanad kolvid, mis, mis olid juba kõvasti vatti näinud ja elu ja ta, see auto tegelikult väikest sinist suitsu tegi juba pikka aega. ja aga noh, mis sa ikka vaata, ega see võidusõitja elu, eelarve on väike ja hoitakse kokku sealt, kus veel hoida saab ja aga lihtsalt see võib valusalt kätte maksta, aga mis on hea, on see, et äh, see juhtus kõik ennem võistlust. nii et äh, nüüd vist tuleb panna kõik pähe noh, oleme päris mitu magamata ööd ära teinud selleks, et saada see hooaeg see... rahulikult alata. ma saan aru, et näed, üks mees pole üldse maganud või? ei ole keegi meist ei ole. keegi ei ole jah? sina pole sellepärast maganud <laughs> närvid ei luba, eks, aga, aga kell kahega jah? Äh, ma vaatasin tegelikult Facebooki tuli mulle video ka, et ma juba magasin, et äh, saadeti video, et auto käib. mul ka hea meel, sellepärast et ma lubasin, et äh, teen, teen selle siin töö vahele ja teiste tööde järel ära ja, ja nüüd ma siis alustan. põhimõtteliselt plaan on selline, et sidur on nüüd korras, ma saan teha nagu konkreetselt koormusteste, ma saan natuke seda mootorit siin pingis sisse sõita ja võtame siis siit, mis võtta annab ja proovime nii, et enam kolvid tükke välja ei viska, onju. igatahes <laughs> pärast räägime, kuidas läks auto tünasse, mõned tõmbed ja välja. ära hakka <laughs> no juhtub ikka, nüüd on mingi väike uputus või? ossa kuri või meil siin rullide vahel. väike uputus jah. seda on ikka palju jah. siin on vaja siin äh, üks äh, rull paberit ka tuua. jah. Nonii. teeme ekstra remonti ka, Dünos oli vahepeal väike kaos, aga selle saime korda, nüüd äh, selgus, et kütusepump vahepeal tuleb ja läheb, tuleb ja läheb ja nüüd on vaja uus lihtsalt... pump. see on ka uus, jah? see on uus pump, jah. see on nii palju, kui me sõitnud oleme nüüd. See... see pump on nahkas. ja see on lühises äh,. seal on ohm takistust, siin on üheksa ohmi. tal ei ole kuhugi. seal on valju, jah sealt see üle, üle selle. jah, ülekoormus tekkis ja põhimõtteliselt hakkas, hakkas Aimi äh, BMW hakkas välja lülitama, pumpa sisse-välja, sisse-välja ja mul kuradi auto ei käitunud tünos üldse normaalselt. aga see ei ole, asi pole, asi pole käitumises, asi on selles, et see võib lõppeda fataalselt tegelikult, kui see sul. kui see juba ei lõppenud ühe mootoriga, et. jah, see võis, see võis kaasa aidata selle väikse koputusega selle vana kehva mootori lõpule küll kaasa, jah aga vaatame, teeme korda, proovime, proovime selle probleemi ära lahendada. võtan Viljari töö üle. jah, sa peadki tegema seda tööd, ma pole saanud teha ju. täna Düno on päris keeruline ja pikale veninud. oleme saanud auto ümber kõvasti rabeleda, mõningad õlilekked ja, ja siis tagatipuks bensiinipump, et vaatame, kaua Viljar jaksab meiega hännata siin. nii, pole ammu nii pikka tänapäeva olnud. mitte, et ma oleks seal autos väga pikalt istunud, aga <laughs> ma olin auto kõrval, sest et äh, nagu ikka need äh, ralliautod ja rallikrossi autodega on häda, et äh, need äh, tehakse viimasel päeval ja ikka juhtub, et mõni punn tuleb ära ja mingi asi jääb lahti, aga <laughs> see, see ei ole täna teema, täna teema on see, et tulemus oli käes ja tulemus oli selline nagu alguses loodeti, sest et äh, meil on see auto käinud ju siin Dünos, ma ei tea, kümne, kümneid kordi juba vist või? ja, ja me oleme saanud äh, siin mingeid numbreid, seitsesada või tähendab seitsesada nelikümmend, seitsesada viiskümmend newtonmeetrit rattast, me oleme saanud siit äh, äh, viissada viiskümmend, viissada nelikümmend hobujõudu rattast ja täna oligi siht, et vaadata, kui kõik on, kõik töötab, kuna tutikas mootor oli vaja natuke sisse kräänutada Eh, ja kui kõik töötab, siis peab tulema sinnasamasse auku. ja päeva lõpuks viissada kolmkümmend ratta hobujõudu, seitsesada nelikümmend rattanewtonit neljast rattast ja ma proovisin natuke turborõhkusid hoida, eh, mängisin natukene siin süütega, et, et, et see Newton nüüd päris ära käest ei läheks aga, aga oleks noh, kindlasti ütleme siis niisugune tuhat pööret hoiaks isegi ja vaat see oli see, ma arvan, mis, mis nüüd raja peal annab väikse, väikse edu. aga poisid, jäite ise rahule või? ma arvan küll. Siukse raske, raske aja kohta siis jah. vahepeal oli vähe. suur viga kõrvaldatud, nii et ei ole paha. jah, tegelikult kõige suurem probleem oli selles, et äh, bensi-, ütleme siis kütuserõhk oli äh, tohutu kõrge, üle seitse pool barri ja see tappis kütusepumba niimoodi ära, et äh, AIM-i BMU lülitas selle ahela välja, kuna koormus läks üle kahekümne ampri ja ja siis ei jäänudki muud üle, uus pump, kütusesurve uuesti alla lasta ja ja siin me nüüd oleme, homme Raasilas. <laughs> sa ta, ühesõnaga, sina rääkisid ennem, et, et sa panid oma, selle õige pumba, sa panid oma mingi Winterbeaterile. ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> mudapuurile läks. mudapuurile või? et no näed tulemus käes. järgmine kool, järgmine kooliraha oli siin jälle, et, et sinna nahkas eelmine no tegelikult on niimoodi, kui sa vahetad siin mingeid elutähtsaid asju, siis äh, peab äh, tegema väikse logi ja vaatama, kas kõik on korras, aga, aga see, see oli tegelikult väga õpetlik päev, oli küll pikk ja raske, aga, aga õnneliku lõpuga. aga Viljar oli meiega, nii et. jah, ma, ma, et jalga ei lasknud. kuule, aga siis äh, vaadake meid jälle ma panen varsti järgmise video ülesse, on see ralliauto, rallikrossi auto või ta on kiirendus või driftiauto see pole oluline, mina olen alati siin olemas, nii et olge tublid